महेंद्र सिंह धोनी तमिलनाडु प्रीमियर लीग में सिक्सर चैलेंज खेलने के लिए गए थे जिसके बाद उन्होंने वहां पर गेंदबाजी करने वाली मशीन के सामने एक के बाद एक छक्के लगाकर एक बार फिर से अपने उसी चहेते मैदान में सभी प्रशंसकों को खुश होने का मौका दे दिया इस चैलेंज में देखने वाली बात ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी पूरे दो साल के बाद एक बाद के एक बार फिर से अपने फैंस के सामने मैदान में उसी येलो जर्सी में आए और अपना वही पुराना अंदाज सभी को दिखा दिया भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद अब उन्हें आराम का मौका मिला है जिसका वे इस समय पूरा लाभ उठा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई से बेहद गहरा लगाव है क्योंकि उन्होंने जब से आईपीएल खेलना शुरू किया तब से वे चेन्नई टीम के कप्तान के रूप में ही खेलते रहे लेकिन दो साल का बैन चेन्नई सुपर किंग्स पर लगने के कारण उन्होंने अगले दो आईपीएल सत्र नई टीम पुणे के लिए खेले थे पर एक बार फिर से धोनी उसी येलो रंग की जर्सी में महेंद्र सिंह धोनी फिर से अपने फैंस को दिखे